Es normal pensar que la vida se te pasa Ya han pasado 20 años, es verdad nos atrasa Soy el tiempo que transcurre, que se escurre como el agua Reloj no tiene dueño que obedezca Ni un hombre capital que ponga en venta El curso de la vida no se renta El humanismo radical que Dostoyevsky ha ni ya confirmada, tu chingada irreverencia refutado Si Dios existe, este juega con los dados Si Dios existe, este juega con los dados Con dados Es natural querer dejar un eco en la historia Un grito que desgarre a la gente la memoria No es reiterar, es proponer, imaginar Al conocer, aterrizar a este suelo Un mensaje que sea nuevo, estar le de creyendo que vas a estar aquí despierto todo el tiempo Somos un proyecto y el futuro nos enfrenta Y nada más nos queda hacerle frente al presente con la izquierda Y en un momento, el instante, se vuelve inconstante Y el instante ya pasó y van pasando tantos pasos están sobre espalda Pasan tantos años que cada uno es una carga El tiempo es subjetivo, cada quien tiene una hora en este largo recorrido El estilo es incierto, lo cierto es que tienes que aprender a reflexionar cada momento Constantes alaridos de marchas neuronales, cantan y desatan los cabales evolución del pensamiento, el aclarar, dilucidar, reconocer, el corregir los errores de otros tiempos. En este mar de vida, la inteligencia salva vida. Si tú te levanto, si te ahogas, nos ahogamos. Todos somos tan iguales, a la vez tan divergentes. Madurar es entender que diferencias enriquecen. Basta egocentrismo, que exacerbe la ignorancia. El cultivo frenará llegar al correcto dirigente de la patria depende del punto de vista que marque tu mirada Las críticas deben ser fundamentadas Saber rimar es esencial, no tiene caso si no tienes que aportar No es censurar, no es aplastar No es censurar, no es aplastar Thank you.